Wenn sowas passiert, kann man sich einfach nicht vorstellen, wie es sich für die Betroffenen anfühlt. Wie es sich anfühlt, die Schuld zu tragen. Man kann von Glück reden, weil man nichts damit zu tun hat. Wenn sowas passiert. Junger Mann, könnten Sie mir bitte aufhelfen? Kann man verhindern, dass sowas passiert? Entschuldigung, könnten Sie mir bitte aufhelfen? Was soll schon passieren. Halt! Meine Tasche, bleiben Sie stehen! Was soll schon passieren? Was soll schon passieren? Was soll, schon, passieren? Was soll schon passieren? Was soll schon passieren? Was soll schon passieren? Was soll schon passieren? Laut WHO müssen wir damit durchkommen. Das ist jetzt nicht mehr Ihre Sache. Wir stehen jetzt in der Verantwortung. keiner ran. Das war ich ja nicht gleich nach, wo das genau sein soll. Ja, wie lange habt ihr denn Training? Bis um halb. Weiß gerade gestern sage ich noch, ich passe schon auf und weiß, dass wir beide in der Pflicht sind. Super Anfang. Warte mal. Entschuldigung. Ja. Ähm, hier müsste irgendwo ein Sportplatz sein. Ich weiß nicht, ein Fußballtraining oder. Ich weiß, es da unten, 200 Meter circa. Ja? Ja. Okay, super. Danke. was richtig Cooles geben. Ich habe einen starken Pass zu meiner Freundin gespielt. Überdurchschnittlich abgeschnitten. Die wollen doch einfach nur ihre Rekorde einhalten. Nein, die wollen einfach sehen, ob man ihnen das schon zutrauen kann. Fertig. Fuck! Ihr ja, scheiß Radfahrer, das gibt eine Anzeige. Sorry, aber es ist nun wirklich nicht nur meine Aufgabe, dass man da mal ein bisschen aufpasst. Was? Ja. Na, Armin, los, es reicht. Das ist ein hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. hey. Dass meine Freundin an mir zugepasst hat und ich habe ihn dann überflasht. Oh, mach mal zustande. Hey, na, alles klar? Ja, ich war auf dem Hörn, aber alles klar wie mit dem Abholen. Alles bestens. Das Training war gerade zu Ende, da waren wir Sophia. Ey, ey, ey, ey, ey! hey. Sophia! Wenn sowas passiert, kann man sich einfach nicht vorstellen, wie es sich für die Betroffenen anfühlt wie es sich anfühlt, die Schuld zu tragen. Man kann von Glück reden, wenn man nichts damit zu tun hat, wenn sowas passiert. Entschuldigen Sie, ich helfe Ihnen kurz. Danke. Oh, Ihr Handy. Oh, danke. Ja? hier. Kannst du mal das mitzukommen? Ja! Ja, mit einem richtig großen Fußballstern, das wird dir gefallen. Uh, alles klar. Vielen Dank, junger Mann. Gern geschehen.